今天很高兴的由我为大家来隆重介绍一下苍网最新发售的第十二代 G 六四幺二六四幺三四核心六网口二点五 G 的软路由。先说一下它的产品定位，它是介于四幺二五还有五幺零五之间的，它的性能会比四幺二五好很多。 然后比五幺零五弱一些，但是呢，它不会像五幺零五那样过热死机，还有兼容性问题。相信大家对五幺零五都有自己的看法吧？当时也不知道是谁把五幺零五给炒起来的。说到四幺二五呢，它到现在口碑还是一样非常好。总的来说呢，今天的新品呢，它解决了十一代五幺零五的问题，还有 i 二二五网卡的问题。 而且它还配备了六个 i26 网卡，你们可以把它理解为 i25 的第四版吧。据说呢，它修复了 i25 的问题。英特尔推出十二代产品线之后呢，口碑都挺好的。这次的新品呢，它的功耗、它的发热量很低，不会像五幺零五那么热。还有一点要注意的是呢，它之所以这次发热量会低，是因为它砍掉了发热量高的 M 点二固态插槽，改为了 M Ceta 插槽。 其实呢，作为软路由或者工控机呢，M C 塔是最好的选择。它的寿命很长，可以持续的七乘二十四小时的高负载运转。就比如说畅网自家的 M C 塔固态呢，其实是美光贴牌的 M L C 颗粒。软路由一般都是被动散热的，所以说你尽量选择散热面积大的，这样的话散热会好很多。当然了，你加点风扇也是可以的。 如果大家对新品感兴趣的话，在拍下的时候呢，不要急着付款，你可以备注一下是从我这个视频 Kit 这里看过来的，然后呢，也跟客服沟通一下，这样的话店长会给你特殊的优惠。或者你想买其他心仪的机型呢，你也可以以优惠的价格获得。最后呢，祝大家生活愉快，感谢大家的收看啊！喜欢的话不妨点个赞，加个订阅哦。咱们下期再见，拜拜。